не болды қарындашым не болды жардам керек пе Не ойлап отырсың не кредит кредитің бар ба не болды анам не мегабайтың түген интернетке кіре албай атасың жоқ байке мен бүгін жолығушы шығармақпын да анан ушул жерде отырғамды. да бұл жерде ертең менен краска алып кетіп тұр да байке ертерек эртерээк айтып койсоң болмок экен э